veux tes yeux, je veux tes beaux yeux. Je veux tes yeux, je Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seuls. que des beaux yeux. Je veux tes yeux, je veux les deux. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprend.